Rasta Sheriff zu Sheriff. Oh. <laughs> äh, Bruno, Bruno, Bruno. Äh, äh, äh. <laughs> Komm mal weg von der Straße.